Hola amigos y bienvenidos en este nuevo video. Hoy vamos a grabar a Brojala otra vez con André y Daniel los Almitas. Pero antes de que empiece el video les digo una cosa. Mil suscriptores, en serio, gracias amigos. Suscríbete y dale like porque si no va a venir el coronavirus y te va a... Perdón por eso, pero me descontrolé un poco. Bueno, ya empecemos este video. ¿Qué hago con mi vida? Uy, es que en consola es algo más complicado. a hacer! ¡Ah! ¡Ucha! Estoy teniendo... Encima. Uy, Me mandó a saludar. Pues, pues, venga, que te pego. Eso no se vale. Eso no se vale. A la gran. mira Toma. Pero ¿por qué Messi? ¿Por qué Messi siempre? Toco raro. Oh boy. ¡Ay! Pues, pero ¿qué le pasa a mi brocana? Se, se anda loco, anda loco, anda loco. Se bugueó. ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Doble, tío! ¡Ah! Perdón, di por accidente. XD, de te cargate, cargate tu imagen, cargate tu imagen. Toma. Uy. ¡HOLA! ¡Eso no vale! Va, voy a activar mi modo Artemio. Para quienes no sepan qué es modo Artemios es que uso Artemios, solamente. No, solo hablamos la partida y ya. ¡Hola, hola niños! ¡Hola, niños! Solo me toco... solo me tocas un pelito, te, te arranco todo el pelo que tenés ahí. <laughs> GG. ¡Ay! ¡Qué <laughs> Como dice Lucien, por favor, llévense su mascarilla antes de salir, porque sí, porque él lleva mascarilla como todo un buen ciudadano. Pero porque ese no, ese no, por que favor. Feo. Ese que feo. ¡Ah, ¡Ah, <laughs> por <laughs> ramen. De nuevo ramen. No digan es de ramen. Y... mandaste a votar. Ah, ¡Ala! ¡Y lo <laughs> vuelvo a agarrar! ¡Mira! No lo voy a Menos mal que Daniel agarró. ¿André? Me suicidé. ¿Por qué soy un pro. ¡Ah! Viene por mí. Viene por mí. ¡No! ¡No! Elijan leyenda. Va, yo voy a elegir a Diana. La arquera. Va. Hoy vamos a probar. Eh... ¡Ah! ¡Ah! Perdón, es que te había dado por accidente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Me estás diciendo du? ¿Qué pues? Eso no significa... duru. Es que no vale, es que también hacen team. Eso no vale, team no vale. Va, luego, luego hacen team, van a hacer. no vale ser team. Eso es lo que digo. yo nunca, no tengo una onda. Para mí, yo me voy a decir al Don Caspa. <laughs> Soy un ogro. No, no, vos sos Shrek. Shrek. Uy, casi. Casi. Cage. Date otra vez. Bye. Ah, Shrek. Shrek. Shrek. Shrek. Shrek. Ala, qué, Sí, sí, Shrek. <laughs> El Shrek. ¡Hola! Nos Shrek. <laughs> ¡Ah! a Shrek. ¡Es Shrek! ¡Es Shrek! ¡Es Shrek! Ya mi browser está reaccionando algo raro. Así que ya, ya tú sabes. No me está dando tanto daño, tío. Bueno, no me ah, está dando daño. Quiero hacer mi combo. ¡Shrek! Quiero hacer mi combo. <laughs> ¡Shrek! ¡Adiós! ¡No, no, no! No sé qué está pasando. Ay, Dios. ¡No, no, no! Gané. F El Shrek. No sé si elegirme a Koji. A Koji. A Koji. A Shrek. Y que también pongan... Eh en los comentarios cuántas veces dijiste Shrek. No es, no es Shrek, es Shrek. ¿Te es Shrek? No, no es Shrek, es Shrek. No te di dije Shrek. Sí, exactamente. ¡Ay, no se muere! Bueno, está burro? Última partida. ¿Y con quién rayos lo voy a hacer yo? Buena pregunta. Pues lo voy a hacer con Scarlett. Con Con... Con la legendaria Scarlett. Pues sí, dale like al video porque si no voy a ir a tu casa y sí. Pero, ¿Qué hago con mi vida? ¡Ayuda! Muy bien, pues a este punto del video me percaté de que ya se le estaba acabando la batería a mi celular donde justo estaba grabando mi voz. Así que voy a dar por finalizado este video. Pues recuerden de que sus dos canales están en la descripción. Y nuevamente les digo, gracias por los mil suscriptores. Y bueno, pues recuerden, yo soy Paul y nos vemos hasta la próxima. Bye.